musulmonlarning o'rtasidagi iymoniy birodarlik bu aloqa doimiy va abadiydir tirikligida borib yaxshi yomon kunida yonida turib yordamchi bo'lasiz muammolarni hal qilishda ko'makchi bo'lasiz o'lib ketgandan keyinchi yana aloqa uzilgani yo'q robbana atina fid dunya hasana parvardigor bizlarga dunyoda hasanot bergin oxiratda ham hasanot bergin va o'zingni azobingdan saqlagin deganingizda biz deganda o'tib ketgan birodaringiz ham bo'ladi shularni ichida duoni qarang robbana g'firlana va sabaquna parvardigor biz gunohimizni mag'firat qilgin va bizdan burun iymon bilan o'tganlarni ham mag'firat qilgin siz sizdan burun necha ming yillardan beri qancha musulmon o'tgan bo'lsa hammasini haqqiga duo qilyapsiz Qilmaganimiz bir kunda bir mahal qilamiz shu duoni. Qilmaganimiz. Har bittamiz avval o'tgan iymon bilan o'tgan kishilarni eslayapmiz. Demak, iymoniy birodarlik bu tirikligidagila bo'ladigan aloqa emas. Siz o'tib ketganingizda ham siz bilan biz o'tib ketganimizdan keyin ham orqamizda qolgan musulmonlar xuddi shu duoni qiladi. Demak, bu aloqa uzilmaydi. Iymoniy aloqa, iymoniy birodarlikda boshqa bir aloqa bo'lmaydi. Bunday bir afzal aloqa. mana shu narsani bolalarni qalbiga singdirishlik kerak bo'ladi